comum para gente que vem da periferia, ele tá no dia a dia, no encontro das pessoas e na pluralidade das coisas que a gente faz. É o uso da rua, o uso da terra e a forma de se relacionar com, a, com as pessoas, com a cidade. Existem várias pessoas que dizem que a margem é onde está distante do centro da cidade, onde a, a cidade acaba, né? São as fronteiras. E pra gente é justamente ao contrário. A cidade ela começa nas margens, a partir de quem criou a cidade. Então, quem criou a cidade, ela, eles estão na margem. Eles são a margem do Estado, a margem né, da, do, do, das políticas públicas, sim. Mas outras coisas muito incríveis acontecem nas margens e a partir delas, dela que é delas, né? Porque a gente tem várias margens e plurais na cidade. É a partir dessas margens que a cidade começa e acontece, né? a efervescência, o caldeirão de coisas começa ali na margem e não no centro. As pessoas estão vivendo, existindo e, e morando ali, e trabalhando e fazendo política diariamente. Né? Hoje a juventude explode e faz faz político diariamente. Os movimentos de moradia, eles nasceram na periferia e hoje eles são um dos grandes movimentos mais fortes nas, nas cidades, nas grandes cidades, né? E eles nascem na periferia por conta de, por conta de falta de, do básico, né? De luz, de água, de transporte, de poste, enfim. A periferia não tem esses muros. Onde existem esses muros que separam a cidade do indivíduo é nos, nos bairros mais ricos, né? Que é o Morumbi, os Jardins. Então o trabalho de base tem que ser feito para que as pessoas rompam os muros e saiam das suas casas para as ruas e ocupem as ruas.